Өө. Өө. Sorry. За ингээд юу цаана. Йоо. За өнөөдөр бүгдээрээ ингээд ирслэн плей зөө. Ирслэн плейзтэй хамт Fortnite тоглож байгаа. Тэгээд Өмнөх эпизод дээр PVP сортой тоглосон бол өнөөдөр би нэг сургуулийнхаа анги найзтай тоглож байна. <laughs> За за за тэгээд. Аа. Рапто. Амжихгүй хаа амжихгүй хаа. Өөр хөвт хүмүүстүүд авчлаа. За. Боо энд байдгүй маа. Яа. Абуу болмоо. Яа. Яа шүүш. За. За чи мэ чи нэг авах уу? Хой хой хой хой. Мэ нэг авах. За. Оо. Хүн бодсон уу сая? Санаад байна. Аа. Роптер чи роптер чи. 一周一周二人と在在在やべやべやべよーやべや大丈夫大丈夫よ覚えてDie na in het teen. Jongen, dat is een jongen. Is nog iemand tussen de steun. Huh? Dit is. Die, is. Dat is niet. <clears throat> Jongen. цэцэг юм байна. Аа за за за. Хар жуулагч хүүд. Аа. Ягаар жуулагч гэдэг нь тийм үг байна. За за за. Цагаас тийш хахуу. Харин тийм ээ. Нээж ч юм. Оо би одоо шал хийд юм ямар ягадах юм аа. За. Medkit, medkit. Хоёлоо зүгээр кемплах уу? Зүгээр хүмүүн алж иснаас би авчих уу? Хэрэгтэй уу гаруулсан юу? Аа. Хэрэггүй юу? Яач чуу, хаач чуу? Аа! Йоо! Чи найтах юм биш. Оо! Ее, цухтараа. Йоо, цухтараа, цухтараа, цухтараа, цухсан. Цухтаж, цухтаж, цухтаж, цухтаж, цухтаж цэн. Зоолго орч, зоолго орч, зоолго орч. За за за ойлголоо. Зоолгоо явж гин. Йоо. Йоо, хайтестэй буруу юмараа оролдлоо шүү сая. Дээр болчихсон шүү мод. Яа, би жоохон гацаад тах шиг байна. Яа. Энэ нөгөө нэг APP суултыг хийсэн нөгөө юу ооц. Аа нөгөө нэг аа Наа чи юм уу? За би нэг үзий та энэ чи яаж ашигладээ. Аа. Скопи. Зүгээр доор чин зомбо гоц. Тийм ээ. Одоо хаа одоо нэг мап авч байгаа. Хоёул ер нь бол яг л зон дээр л байгаа юм биш үү? Одоохондоо бол дараагийн зондоо. Тий, тийм ээ. Чи одоо зон дээр шүү. За. Би харахгүй болчихсон. Хөөе. Урапч ирж байгаа юм шүү. Би нэр нэг материал авахгүй бол текстил бол тэгэл хэрвээ тоглоос урчих юм бол нууцлаа <laughs> За яг Fortnite дараач нэг тийм биш л ахал та яг Minecraft дараа бол ирээдүй байгаа. PewDiePie та баярлаа гэж Fortnite Minecraft-ыг алдартай л хэлсэн. Мм. Би ч Minecraft 분위기 좋았어. 저 자차가 호. 야 호. 어. 그때 이게 베이티파이 히치네. 어, 하나나나나나나. 오. 야나. 야나. 요 엽전 엽전 아 레어군 Ой. А ёо. За за за яв яв яв яв яв. Чи чи чаг чаг авах чаг чаг авах. Чаг чаг гэж юу юм бэ? Чи ял ял бүгд авах байх нь дурс. А энэ дотроос аа энийг авахгүй энэ а за за энийг энэ яадын би мэдэхгүй боо байна. Гэрнэт авч байна. Гэрнэт. За за энийг л за энэ надад дүүрэн байгаад байна. За авах юм байхгүй байна уу? Би чаг Оо ингээ авчт юм уу? Ямар айтаах юм. Эдгээр удаа. За би ойр хаваа харж ий заяа. За хоёлоо зооноосоо л хитрээ гарцсан байна. За тэгвэл хаашаа явах вэ? Ийшээ явах юм байна. Ийшээ ийшээ ийшээ. Тийш явах хэрэгтэй. Робтрол явах юм байна да ер нь. Тэжи памп нөө. Аа заашгүй шгүй. Үгүй би энэ гурав буруу алийг явах уу? Алийг их яах уу? Аа тийм үү. Яг тийж байгаа. Харин тийм. Би чамд Тавиж. Бигли. А? Яачва. Скэ. <laughs> Яачва. За за за. Би чамд болохгүй үтсэн зөө. Өтэ дахиад нэг трэшер вэ штэ. Харалтаа. Тийм. Тэ дахиад нэг чэстэй. Наад чинь нэг хүч нэг махуу гэж. За. Энийг 10 байсан бохгүй юу? Хаяа. Рап тавьж гэнэ үгүй. Болгоомжтой. Яса яса. Бууга зам. Тэ. Кит. А? Трус трус гой болчих. Цааш цаг батхан. Өчи. Гуул. Гой болчих. Я. А? Бисэн чинь аа. За heavy assault rifle. За би ч нэг хэрэггүй дээ. Дөрөв багтыг зүгүү. Итгэхгүй. Наач зөндөө хүн биш те. Алахгүй мүү? Хоёрын голоор Хоёрын голоор гурд хүн дарлаа. Оо чи. Оо нэг нь өгчлээ шүү. Хаан хаан хаан хаан хаан. Борч борч борч. Өө. Ропто хаан хаан хаан. Ропто ахгүй надаа. Оо нэг хүнийг ноктоо хийсэн шүү. Оо ноктоо. За алчлаа. Йоо. <laughs> Өч өгч юм уу? Наа чи хийх хийх юм байгаа. Хийх юм байгаа. Гац хүн байгаа. Тийм үү? Гац хүн байгаа. Тийм тийм тийм. Одоо олж юм. Нуухтаа. Наснаа лүүтэлж байгаа. Лүүтэлж байгаа. Тийм үү? Аа, сонслоо. Тэр. Ууса. Оо. Йоо! Үгүй, үгүй, үгүй. Тэгээд яг тэр үед мөн. Оо, хуу явж штэ чи. Йоо! Тэр шахач байна. Буугаал зүгээр хүнтэй таарчлаа ш. Наа чи байгаа шүү. Нэг рифлтэй явжсэн баха. Оо за баярлаа. Оо оо оо оо. Яа! Яа! 69 амтай үлдлээ. Оо ямар хазар энэ репорт машин яг хажууд эсэ тий. За. Чи скар. Скар аав яав. Гого чи аав чи аав. Чи аав. Чанд. Та та. Чанд сервер. Э, зэвтэй. Хүн байна, хүн байна. Дээр чи байгаа юм шүү. Байшин дотроо ороо. Оо я а бараад болчих, бараад болчих. Оо я. Come here. Come here. скар чи түр түр шилж бод. Тэгээ тэг тэг тэг. Ашиглахгүй яах вэ энэ чинь? Өө ирж ирж яг за бэлдэрэ бод та бэлд өө. Я. Я. Я. Яа. За. Үу. Йоо, ямар сайхан юм бэ. За баярлалаа, баярлалаа. Надад ч нэрээ өөр буу баг байхгүйсэн юм шүү дээ. За за хоёлаа энэ хаваараа нэг Тишил. За би энэ хаваар нэг шилд өнө хараа тий. Хүмүүстэй бүжүүлэх үү? Аа, нөгөө гранато. Тий, тий. Би наадах чинь тэгээ яг цагаат тулахаар хэрэглэж чаддгүй маа ягээд мартчихдаг байхгүй юу? Аа, санаагүй. Тий, тий, тий. Түгэл яач. Чи яав, чи яав. Рофт байлдэ штэ. Аха. Рофт руу бүгд орчих юм уу? Нэг өдөрч байгаа хоёр гар шуу бууштай. Ноо. Тэгээд алдчих. Аа, ак ак. Хаан хаан хаан. Оо. Йоо! Йоо! Йоо! Оох надад 909 материалтай болцсон биз дээ би. 909 материалтай. Наа хацгуус. Тийм. Бүх материал чинь үү? Тийм, гоо гоо. Бүх материал 900 90 91 юм шиг байна. Нийлээд. Материал авал аваарай. Аавь. Аа за. Тоосог ав, тоосог ав. Тоосог. Тоосог байхгүй. Манийг ав. Өө биш ээ. Энийг. Йоо. За. Материал уус. Миний энэ үлцэн удаг. Аа за за. За. Би бол тэр дэвгийд бол мянгай төгсөн. За. Оо нөгөө нэг скоп заавь энийг одоо за авч авчи. Энийг Аа за. Надад ч одоо хангалттай материал байгаа дөө. 801 биш. Өөнд нэг юу биш. Энийг яалаа шүү. Оо. Оо. Sorry. Ой дахиад байна дахиад байна. За. За олонаа хийхгүй. За. Яа, за яг тавь шүү. За. За. Тэ нэг гоё юм биш байна. Бо, бо. Бо дуурсан. Пластик бовч бовч. Аа бав. Энд чинь нөгөө онгоос гаргадаг үстэй. Тий. Таван дээр үзсэн. Өө тэд алаа болж байна. А? Авхараа. Танаш, танаш. Үгүй нэ. Хаа за за анхгүй мэнэ анхгүй мэнэ. За 5 хүн үлдсэн шүү 5 хүн 5 хүн ойлголцноо. Тэнэ шүү. За. Биш тийм пирамид. Аа за. Аа за. О. За. Оо. Аа за би өөрөө хийж чадах хаа надад гэж байна. Одоо одоо одоо одоо ингэж. Уцаа дээ. Оо. Оо. Ресет. Ресет, ресет. А ресет яач идэв? Эфэ та. За, эфэ дарцсан. Тэгээд эфэ. Эфэ дараад маас. Баруун талын. Аа. Та болцмалцсан болцсон. Аа, болцсон наач хайрсан. Өө. За яг хоёлоо жоохоо л явах юм байна. Тий. Хоёлоо хоёр цол зөндөө. Нэг соло хоёр нэг дүү. Хоёр тэгэхээр хуу. Наа хоёр. Цоо ирээ бэлт үзад. Хоёр дүү араас тахчих. За хоёлаа нэг 10 секунд болохоор гүүхүү бордорлуугаа. Болгоомжтой, болгоомжтой. Оо, наач нисчлээ. Барах нь уу? Нэг олсон. Йоо. Авсан шүү. Өө танаас дахиад нэг гарч ийн. Хоёр хүн. Чи надад 니게 나왔어 버티 버티 버티 야. <laughs> За за тэгээ та бүхэн харсан баг тэгээд бит <coughs> э, хоёр ялцлаа. За тэгээд Эрсэнгийн чаналаар орж үзсгээгээрээ тэгээд лайк, subscribe дараарай. Дараагийн бичлэг уулзлаа. Баяртай. Баяртай.